informasi terbaru dari channel Diandra Alfitari. بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل مخارج والمداحل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائم والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك من النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنان ظلمت عيونا صغارهم واستيقظتنا المعتدي فوق الأسنة والسلاسل